Saluton cara e bonan matenon. Accompagno min. Mi estas promenanta alla universitato. Do, ehm um, odio anta ol doni la parolon al nia rubrico mi volas ah smulta e homo kiu laboras ĉi tie. Bone. Ehm um, mi volas Eh, memorigi al vi la opportunon kai chanson uh, helpi alla Mantova ambulansoi per la moncolecto canton por ili do se vi ne memoras pri ehm, mi esperantigis canton de Anna Lupi kai iam printempas kai citiu canto estis dedicita al al citiu iniziato char uh, tutte strange ambulanzo in italio ne juas um, ehm, publican uh, subtenon finanze kai do en mantovo estas oni vere necessas helpon por tio mantovo estas en uh, lombardio lombardio vicias ciu che la situazio estas vi ciu vi, vi ciu sias che en la situazio estas tre malfacila compare exemple con nederlando oni ne povas promeni sen masco kiel mi oni povas iomete iri exter heimen sed iu sense ne tro do se vi volas helpi mi tre joyous kai kia maniere vi poi vi povas tion fari do la play simple afero estas scrivi ret messagion en esperanto al citiu ret, ret adresso cium vi pos legi super mia capo kai memoru ciu grosso valoras ne gravas grandan monsumon gravas sentigi vian proximetson al niai ge amicoi de Ita Music en Mantovo, kiui entusiasmas pri Esperanto fakte, por ili estas nova mondo, kiu malfermigas, kai kiu sia eble Mantovo igios la nova centro de la renovigo de la Esperanto movado en Italio, povas esti, ni vidos. Do, mi lasas nun la parolon alla rubrico kai ni revenos poste restu con mi Ien de nove mi, cae mi volas offerti al vi la trian Zamenhofan mediton. Mi prenas el cerpajon e la gazeto Lingvo Internazia 1905 numero 12 pri la congresso do mi estas ie pagio ducent Zamenhof estas parolanta pri la al proximigio de la Bologna Congresso, kiu poste estos conata kiel la Unua Universala Congresso. Facte citiu esprimo Universala Congresso estas posta. To, uh, gi diras multe na feroin kai mi volas montri al vi du el ili per kio normale oni preter attentas to li diras estas anca utile se la gruppo arangius musican exerci exercigiadon, pardonu, exercigiadon, porque ciui esperantistoi ciui partoprenos en la congresso povu partopreni en la jora cantado, la corusa cantado, almena o de quelcai plei gravai himnoi esperantistai. Exemple, espero de Adelskjöld, do, nestas lave la versio kiun ni konas estas antaŭa versio la vojo de des hayes pri kio mi devas konfesi nesias multe au kaj kaj aliaj pli entuziasmigaj himnoj kiun la organizanta komitato de la kongreso eble volos elekti kaj dis sendi al ciu grupoi esperantista Do, mi cantis en uh, mia canto Yen ene della proiecto Internadeo che vi stias char musico ci am gravas por imagi justan mondon to tio estas resumo de citiu indico de Zamenhof do li substrekis la gravetson de cun cantado por fortigi la identetson de la esperantistaro. Cae post ridaurigas, dirante ion alian, sed, mi trancias parton, compreneble, sed, la plei grava cion ni ciui devas cun porti cun ni alla congresso, estas pazzo kai reciproca amo kai tolere mezzo se ni desiras che nia congresso ne faru fiascon ni devas antau cio aperi alla congresso ciui kiel fratoi entusiasme kai sin done ligitai per unu amata ideo che devas esti por ni almenau en la tague de la congresso pli sancta ol ciui diversai personai ambizioi calculoi caprizoi au opinioi do mi pensas che Zamenhof citie diras, Ciam estas cuna celo fare de grupo, la grupa identezo gravas por atingi la celon, cae quelc foie oni devas fari passion malantauen en sia propria ego, en sia propria, propria mio, iu sense oferi sur la altaron de la grupa identezzo parton ne cio ne cion parton de nia propra personezzo. Tio estas, lau mi, ege grava sugesto dum citiu tempo, a virusa tempo. Nur se ni restas cune, ni successos construi pli bonan mondon, pri cio niai nepoi povun in beni. Do, dankon pro vi attento, cae ciel ciam, antauen, sen fine.